ассалаумағалейкум қазақ елі қайырлы күн болсын мынау біз бұрғылау жұмыстар басқармасы мекемесі он 2011 жылы қанды, қанды қаңтардан кейін ашылған мекеме кешегі мына астанадағы бассыздыққа бола астанадағы бассыздыққа бола біраз адам жиналып міне мекемеде жұмыстан жұмысты тоқтатып бүгін сағат болса жұмысқа уақыты тоғыздан жиырма бес минут уақыт өтті бұрғылау мекемесі түгел тұр әлі ә, бжв мекемесі яғни 2011 жылы қаңтардан кейін қаңды қырғыннан кейін ашылған мекеменің жігіттері міне осымен қатар тағы да екі үш мекеме тұр ол жігіттермен де сөйлесіп отырмыз содан кейін кеше түнде түнекке шығатын азаматтарымыз түгел өзен мұнай газының жұмысшылары бір сағат солидарность танытып бүгін сол кезде бұрғылау мекемесімен және бұрғылау жұмыстар басқармасы мекемесі екі мекеме толыққанды тұрып қалған астанадағы жігіттерге бостандық ол бірінші талап ол бостандық сірә беріледі ғой оның барлығын түрмеге жаба алмайды дегенмен де ол жердегі болған заңсыздықтар ешқандай министр өкілдері я болмаса бір ана энергия ресурстар министрлігі ма барып тұрғаны қазмұнайгаз бар ешқайсысынан өкілдер келген жоқ бұлар переговорға келіссөзге кірді да келіссөз болмағаннан кейін содан кейін жақын уақыттың ішінде бұларды жендеттер арқылы упаковать етті ғой кеше оны баршаңыз көріп отырсыздар сол жігіттерді қолдау ретінде тұрғанбыз қолдау болғанда тек қана қолдау емес ол жігіттердің қойған талабы талабы шешілу керек соны қолдап тұр ол жігіттердің бостандық сұрап тұрған адамдар да бар бірақ ә, мына жерде сұрақтар қойылып жатыр екен айыпқа бұйырмаңыздар серік бақтыбайұлы деп жатыр бұл жерде голдыға алып кеткен азаматтарды таңертең жетінің гумағында жеттен бере алып кеткен ә, қазір мен ол жердегі белсенді жігіттермен сөйлесіп отырмын жоламан сейілов деген бауырымыз бар жиырма бес азаматты азаматшалар мен азаматтар бар общий саны жиырма бестің жұмағында шығарып осы кезде шығарып алып кеттік дейді говдыдан а ол говдыға қалай барды говдыға таңғы сағат жетіден кете бере кәдімгі кеше астанада амондар қалай арқалап кеткен мына жерде біздің әйел бала шағаны кемпір шал араластырып түгел алаңда тұрған барлығын арқалап алып кетіп отыр басқа мына жерде <coughs> біздің мекемемізге осы әкімшіліктің алдында айдың басынан бері жатқан біраз азаматтар жігіттер бар еді жұмыссыздық мәселесімен жүрген сол жігіттер де келіп біздермен халықпен мұнайшылармен бірге екенін айтып тұр ол жігіттердің де күнделікті тұрып тұрған әкімшіліктің алды ол жерден қуып шықты деуге болады шынын айтқанда бүгінгі мәселе осылай болып тұр егерде мына мекеме бұрғылау жұмыстар басқармасы мекемесі жұмысқа шығып кететін болса соңғы үндеуімізді халық болып осы жерде ақылдасып жасап халыққа рахметімізді айтып тікелей эфирге мүмкіншілік болса интернет болса шығатын боламыз ал интернет болмаған жағдайда ә, онда бәрібір де ватсапқа тағы да жан жаққа байланыстарға шығып айтатын боламыз сіздермен бірге жаңаөзен қаласы азаматы мен нұрымбет аланазаров жағдайды көріп болып жатқан мәселені көріп елімізде болып жатқан мынандай қайғылы мәселелерді көріп жүрегіміз қанжылауда әрбір қазақ бай болсын қуатты өмір сүрсін деп тілек айтамыз мың мыңның үстінде қызметшісі бар жұмысшысы бар бұрғылау жұмыстары басқармасы мекемесі толыққанды қазір тоқтап тұрды басқа да тек қана бұл мекеме емес басқа да мекемелер тұр ассалаумағалейкум алейкум айтып бересің бірдеңе айтайын прямойға айтып жіберсейші ассалаумағалейкум алейкум ассалам кеше кешеден бері мына астанада болып жатқан бирали мекемесінің жұмысшыларын қойған талаптарын орындамай оларды қол қалып қолдарын қайырып қамағаннан кейін мына өзенмұнайгаз және де басқа өзен халқы соны шығару талап етіп бүгін бжб мекемесінде әлі күнге дейін ереуіл басылмай тұр және де осы өзенде кешегі ұстап таңғы таңға жақын бүгін таңда иә бүгінгі таңда жұмыс жұмыс беріп тұрған сұра жұмыс сұрап тұрған бауырларымызды және қала тұрғындарын босатуын талап етеміз біздің талабымыз осы солардың бір адам бір адамын шығармағанша біз осы жерде тұрамыз до конца рахмет алла разы болсын бұл нарен нұржан деген жаңаөзен қаласының белсенді азаматы ал қазақ қашан жұдырық болып түйілген кезде біз өзіміздің нәпақамызды жыламай митинг жасамай шындықпен ала алатын боламыз сол үшін әр қазақ менің жалғызым деп сол ұранның айналасына жиналып бірімізді біріміз әрқашанда қолдап жүрейік бауырлар сіздермен бірге мен тағы да эфирге шығатын боламын қазақстан бойынша бүкіл қазақстан бойынша орал қаласы алматы астаналық белсенділер Тағыда тағы да осы маңғыстаудың түгел ауылдары аудандық жерлердің барлығы алла разы болсын сіздерге Жаңаөзенді берәлидің кешегі азаматтарын жігіттерді қолдап кешегі еңбек тауымен жүрген жігіттерді қолдағандарыңызға үлкен рахмет болсын рахмет дейміз әулиелі мекен маңғыстаудамыз 362 әулиеміз қолдасын әрқашанда пірлеріміз жар болып алла қолдап ораза жалпы қазаққа қабыл болғай бұл жерде тағы да мәселені айта кететін болсақ осыдан 2019 жылы 2019 жылы Жаңаөзен қаласының жастары бірігіп жұмыссыздар мәселесін көтерген болатын соның ішінде жүрген ержан елшібаев деген бауырымыз болды қазір енді топ бастап шықсаң лидер болсаң қалай болғанда да ізіңе бірдеңе ілдіреді э, ізіңе бірдеңе ілдіре алмаса біреуге біреу жамандық жасап біреуді біреу жамандайды сол сияқты ержан елшібаев бауырымызды да сол мәселені көтеріп тікелей назарбаевтың жемқор билігіне тайсалмай тұрып тікелей айтқан сөздері үшін деп те айтуға болады сол үшін ол баланы бірінші үш жарым жылға соттады кейін тағы да үстіне іс қосына іс қозды да қосып жалпы 8 жылға соттап кетті соттап жіберді ол жігітті ол жігіттің де босатылуы керек елім деген әрбір азамат сотталып кете беретін болса ел тағдырын кім ойлайды бауырлар әрбір қазақ әрбір белсенді әрбір осы постты көріп отырған азаматтар мен азаматшалар сіздерден үлкен өтініш қазақ қазақ болып ұлт болып жер бетінен жойылып кетпей қалу үшін бізге тек қана бүгінгі таңда ауызбіршілік керек аузымыз бір болсын еліміз аман халқымыз тыныш болсын солай бауырлар тағы да қандай да бір түйткілді мәселелер болып жатса қаламыздың шеңберінде түсініспеушілік жағдайлар болып жатқан жағдайда эфирге шығып тұрамыз егер де аман болсақ жалпыға сәттілік әр қазақ бай болсын аман болайық бауырлар